जादू में खो गए हम हो गए बेकाबू I looked at you, you looked at me और हो गई मुश्किल And you became my destiny पूरी मेरी मंजिल गस बहाने गस बहाने गस बहाने करके ले गए दिल ले गए दिल

But حرف و به این مشکل अलविदा ही उसे अपना बनाया क्यों जीना तो मरने से अब है कहीं मुश्किल खुद को जो खोया तो वो हो गया हासिल दस बहाने करके ले गए दिल ले गए दिल चलो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना और जो जो नया है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि टेन के सब्सक्राइब होने के बाद हम एक न्यू सॉन्ग लेके आने वाले ऑफिशियल सॉन्ग बहुत ही हार्ड टचिंग सॉन्ग है सो प्लीज़ टेन के सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो शेयर करो अपने दोस्त को बोलो शेयर करने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद